Okay, ini dia ayamnya KFC crunchy tandoori. Adalah sikit. Hmm, ni tak ada dah. Hmm. Saya tak boleh lupa. Benar ke? Marilah kita rasa. Una use. Hai, Assalamualaikum. Hari ni aku nak cuba makan menu baru. Tak, aku rasa ni dah pernah ada kot dulu. Tak ada dah terbaru sangat menu terbaru Iaitu KFC Crunchy Tandoori ah, Katanya Saya tak boleh lupa itu chicken tandoori Tak boleh lupa benar Benarkah tak boleh lupa ah, Tak boleh lupa rasa dia sedap ke tak sedap mah ha? Mari kita lihat dah uh, Okay Ni aku tak perhatinya eh. Apa ada kat outlet sini Dia kata ke itu ada certain times je Sebab tak ada eh Two pieces kita beli yang bucket dia ada yang bucket saja 5 pieces 9 dan juga 12 lepas tu dah lah tak dapat kotak lawan ni nampak kotak biasa je hmm. kita tengok macam mana ayam ni ke mengembirakan kita ataupun mengecewakan kita ni ya, lah nampak kotor ni air pepsi black ok marilah kita cuba makan menu terbaru daripada KFC crunchy tandoori kita akan mulakan dengan favorite part kita iaitu apa? Peha. Kita okay, tarik sikit belakang. Tarik sikit belakang. Bismillahirrahmanirrahim. First bite. Untuk aku. Baca doa dulu bagi habis. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillah. Hmm. Macam ni ke rasa ayam tanduri kat kedai mamak? Makan dengan cheese nan. Macam tak ya? Nah, aku tengok Syamim cakap. Macam rasa dah ayam dah basi. Tapi adik aku tadi pun cakap macam tu. Kita nak tahu ayam ni basi ke tak, mari kita makan sampai habis. Macam biasa lah ayam ni aku rasa biasa. Ayam goreng biasa, lepas tu dia salutkan dia punya rempah ratus tu di atas. Tak tahu kalau kat dalam ni pun ada kan. Wow, selalu aku makan ayam aku cubit-cubit tau. Bukan gigit terus. Kita kena lah ikut norma rakyat YouTube kan. Makan macam ni. Bertaburan lah. Kita belum belilah sos samyang nak makan macam Elfi. Bro Elfi makan dengan sos samyang semua. Macam sodap eh. Sagi kau makan Terciduk Bismillahirrahmanirrahim Ambil makan dengan sos ni Sabar bagi habis Bolehlah sikit cover rasa masam-masam dia tu Pada aku Dan pada semua Aku rasa tu Orang kata KFC Eh ayam tanuri kat mama lagi sedap kan Ini eh, versi KFC yang goreng Rasa masam Rempah tu memang jelas terasa um, Macam orang kata basi tu Mungkin nak ada setempat Tapi Aku tak tahulah Pada aku biasa saja nak repeat? No ni. It's a no, no, no. Marilah kita makan lagi habis. nak kata macam dia ayam tom yum yang dulu tu pun tak juga tapi lebih kurang lah sebab dia rasa kan limau aku rasa macam ada rasa masam-masam tu limau-limau tak minum dulu ni pun nak gigit ke? Oh, lupa sos-sos. Kalau aku cubit-cubit kan jadi macam makan nasi pula orang kata. Kalau kau makan macam makan nasi dengan coleslaw dan juga mashed potato, potato, potato dulu. Bismillah. Hmm. Hmm. Kalau makan ayam dua part je aku suka paling suka tu drumstick dan juga type nombor satu drumstick nombor dua type paling aku tak suka adalah bahagian rib dan juga kill sangatlah tidak sedap kalau aku dapat bahagian tu ia ibarat satu kekecewaan waktu untuk makan Dekat lah kulit ya Allah Paling sehat sekali Ayam ni Dicampur dengan rasa air pipe Faham tak? Kau tak faham sudahlah Kena rasa kat ayam outlet sini Ayam dia rasa pahit Pernah tau Sebab tu malah nak beli tau Kelakuan dia lebih pulak Orang bising pulak Tapi itulah kenyataannya guys Saya betul-betul tak boleh lupa rasa dia ni. Hmm. Itu ni chicken tandoori ya. Tak boleh lupa. Okay, sikit lagi saya bawa bagi habis ni ya. Tak payahlah tunjuk makan koslo, menjadah semua tu. Nak cep mau cepat dah kasih habis lah. Penantian itu satu penyiksaan. Tiba, Saya <laughs> kata tiber. Tiba, tiba langkahku terhenti. Ini betul-betul tiba-tiba. Tiber. -tiba, tiba. <laughs> Kalau nak bagi hujan hmm, Kat sini ada hari hujan ya Kat tempat korang macam mana hujan ke tak Petang hujan, malam hujan sangat lebat Itu sangat-sangat lebat selalu hujan tahun kan You all Okay oh, macam ni lah aku makan lah nasi hmm, Macam mana Hmm Hmm Oke. Geng, geng ke? Sampai di sini saja video aku untuk kali ini. Aku dah cuba ayam gap sitador ini. Hmm, tak ada apa yang menarik sangat pun, biasa-biasa saja. Masam-masam. Masam-masam masing-masing. Hmm, macam itulah. Dia kata basi, macam Syamin cakap rasa basi. Aku kata rasa air pahit ayam tu tak rasa ada rasa yang baik. Apapun, ini pendapat pribadi aku. Lain orang, lain cita rasanya. Lain tekaknya, lain preference-nya. Okay. Mungkin ada pada orang sedap, pada orang tak. Pada orang biasa-biasa saja. Pada aku biasa-biasa saja. Tapi untuk aku mengulangi, untuk makan ini sesaja. Makanya tidaklah jawabnya. Ini hanya untuk buat video. Ha, ha, ha. ha. Jadi, Terima kasih kepada yang sudah sudi menonton. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe pada YouTube channel aku ya. Terima kasih kerana subscribe tu percuma je. Bantu aku, okey? Capai 2,000? Mari, mari. Subscribe ramai-ramai. Ajak semua kawan-kawan jiran-jiran, taman, semua geng-geng tu pergi. Subscribe aku, okey? Subscribe aja jangan kecam-kecam. Ini dilarang kecam. Macam gitu, cenggitu, gitu. Okey? Itu saja. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Renung-renungkan selamat bersubscribe. Eh, selamat beramal. Apa selamat bersubscribe? Bismillahirrahmanirrahim. Nombor.